Salut, moi c'est et je suis étudiante sur le campus de Montbéliard. Je vous emmène visiter Être étudiante à Montbéliard, c'est imaginer, créer et modéliser des projets. profiter d'un patrimoine industriel et culturel riche. Se former en mécanique générale. supporter un club de football historique. Travailler sur des simulateurs grandeur nature. boire un chocolat chaud dans l'un des plus grands marchés de Noël de France. Concevoir et fabriquer des prototypes uniques. C'est révéler ses talents. faire rouler des voitures autonomes et participer à des événements comme des concerts, des soirées étudiantes, des projets avec des industriels, des cérémonies et plus encore. Bienvenue à Montbéliard. C'est révéler ses talents